ядролук күчтөр аркылуу өз ара аракеттенген бөлүкчөлөр адрондор деп аталат бул протондор нейтрондор жана мизондор жана башка бөлүкчөлөр ядролук күчтөр менен өз ара аракеттенбеген бөлүкчөлөр липтондор деп аталат алардын арасында электрондор жана нитрино эместер бар бардык адрондор көбүрөөк элементардык бөлүкчөлөрдөн кварктардан турат кварктардын өзгөчөлүгү алардын бөлчөк заряды